Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Skiller 85 J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, on va vous faire partager une journée de malade. Je suis avec Yanoche, salut Yanoche, on fait comme si on s'était pas vu, genre c'est pas nous qui avons déballé le bordel. <laughs> Donc Yanoche FPV, modérateur euh, avec moi, avec euh, Xavier également, avec Fab Crashman, bisous à, eux, euh, du groupe L'Etazou sur Facebook, et puis ben, en vacances en Vendée. Eh oui, j'en ai profité pour venir te voir. Hein. T'as vu Bah écoute, on pouvait pas faire autrement. Donc on se fait une petite journée ensemble, on est arrivé au parc, moi j'appelle ça le champ du saphir, alors que certains l'appellent le champ du drapeau banania. <laughs> Et bah écoutez, voilà, on c'est préparé. Voilà tout ce qu'on a amené. Donc euh, moi j'ai amené quelques petits engins à tester, pour tester quelques caméras, surtout que j'ai reçu de chez FXT. Yanoche pourra me donner son avis sur, euh, sur la question. Euh, alors bien sûr on a amené un petit peu de matériel. Il y a le matos à Yanoche, il y a mon matos à moi. Et on a amené aussi de quoi passer une bonne petite journée. Alors au menu des œufs durs, des tomates mozzarella, du saucisson, du saucisson un petit peu particulier, du poulet rôti, des M&M's, des chips, du café bien sûr. On a la petite Nespresso Cisno euh, <laughs> portable qu'on va tester aujourd'hui. Euh, les chips, le pain et les petites, euh, les petites mignardises, les petits gâteaux pour finir. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, même si vous, vous n'allez pas en manger. <laughs> c'est tout ça, c'est pour nous deux. plus qu'à installer quelques drapeaux, euh, dont le drapeau Banania, la petite gate. Je, vais l'installer celui-là. Ouais, c'est toi qui vas l'installer celui-là. Et puis ben, on va vous faire profiter un petit peu de, tout ça, en espérant quelques petits crashs, pas trop grave pour nos engins. Euh, et, voilà, allez, c'est parti Yep les amis, bon bah ça y est pour le parcours, je vous fais visiter vite fait. Avec Yanoche, on a fait euh, du sport aujourd'hui, la vache, qui dit que le drone n'est pas sportif <laughs> Donc euh, décollage, forcément ici, on va partir dans un premier temps autour du premier drapeau Banania. On se fait une petite ligne droite ici, on n'a pas mis la gate trop compliquée parce qu'on débute <laughs> tous les deux. Ensuite on va aller faire le tour du drapeau là-bas, euh, les Tazou en longeant la haie. Euh, puis après, virage à gauche, on va faire le tour du deuxième drapeau qui est au bout euh, là-bas, le YouTube. Puis les petits cônes rouges signalent le décollage. On va passer dans un trou qui se trouve dans la haie pour se retrouver de l'autre côté et donc on aura pris ce petit trou qui est dans la haie, on aura juste à faire le tour de la manche à air, suivre les petits plots pour longer un petit peu la haie et faire le virage là-bas pour passer dans l'ouverture naturelle où se trouve euh, Yanoche actuellement. Et c'est reparti pour un tour Vive les ouvertures naturelles <laughs> Let's go secret I wanna know Was it serious? I need a clear My best friend Isn't easy to show With the weight of the world On my shoulders I know I told you It's the best light I know It's not a game that I am playing hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. my own way. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best lot I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I will find the best way. I think that I might know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. best way I could made up mind. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Donc c'est l'heure du petit café, donc euh, je vous en avais parlé, je vous présente la petite Cisno, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Euh, donc j'ai prévu les petites capsules, le petit sucre à côté, les cuillères, les petites tasses, et eh ben c'est tout simple. Alors il y a deux systèmes de fonctionnement, soit on part à l'eau froide, et là on a une petite pastille qui va chauffer l'eau, mais le problème c'est que ça prend à peu près 8 minutes pour faire le café, et ça va user à peu près un tiers de la batterie. Donc si vous partez à l'eau froide, euh, vous allez compter 3 cafés avant de pouvoir recharger la batterie et, et pouvoir en faire d'autres. Mais si vous prévoyez comme moi, <laughs> le petit thermos d'eau bouillante. Malin Malin, Tintin <laughs> Vous pouvez faire jusqu'à 100 cafés, euh, avec l'autonomie de la batterie, hein, pas avec euh, la même dosette. Voilà. Tac. Donc on va juste remplir. <laughs> Pas cher donc on remplit ici, alors c'est pour faire des expressos bien sûr, donc c'est pas des grands cafés. Euh, si on veut un plus grand café, bah, moi j'ai trouvé le truc, il suffit de refaire couler sur la même dosette une deuxième fois et t'as un café à rallonger, tout bêtement. Ensuite on va venir carrer sa dosette. Normalement on met l'eau après, hein, je suis un peu stupide. Ouais, capsule Nespresso. On vient bloquer, mais j'ai mis l'eau trop tôt, j'aurais dû la mettre après, je suis bête. Hop, et on referme, tout simplement. Ensuite, on maintient le bouton. Alors, il va y avoir un premier bip. Le premier bip, c'est pour l'eau froide. Et le deuxième bip, c'est pour l'eau chaude. Et là, c'est instantané. Alors, je l'allume d'abord. Et je maintiens. Donc, on a les trois témoins de charge. Premier bip. Deuxième bip. Et là, c'est instantané. Donc la machine va pomper l'eau en premier. Pomper l'eau, pomper l'eau Voilà. <laughs> et ensuite nous faire notre petit expresso. On n'est pas bien là, franchement. <laughs> Alors, Cisno, fais-nous du café. Un sucre là-dedans Non, merci. Pas de sucre. Putain, je t'en ai mis un tout à l'heure. Ah non, j'avais ramené la boîte à sucre. Moi, oui. Un petit peu. C'est pas bon pour ce que j'ai. Mais tant pis. Moi, je prends du M&M's. Tu mets une cuillère pour la frime. Ah, a pas de sucre, mais ça mange du MLM ça hein. Ouais, c'est pas très cohérent. Ah, deuxième bruit. Là, c'est le café qui passe. Tu l'as vu passer ah Bip C'est tellement vite Donc maintenant, on déclipse et on a notre petit café tout mousseux. C'est pas la classe, ça hein, hein, en, live. Donc tu vois, on a pratiquement... Euh, c'est un expresso, hein, voilà, c'est... Euh, Peut-être qu'il n'est pas bon. Ah bah si, c'est du, euh, c'est du Nespresso. Il peut être que bon. Que dis-tu Après, ça dépend de la capsule que tu mets dedans. Si tu mets une capsule de café pas bon, il sera pas bon. Hein. N'empêche que voilà, ouais, t'es sur un site comme ça, ou en camping, ou au bureau, n'importe où, s'il n'y a pas de cafetière au bureau, ça c'est vachement sympa. Mais euh, pour nous, voilà. Tiens, il y a une batterie qui est chargée. Donc le X Energy est en route ah, avec le USDT, c'est le mien, je suis à zéro. Voilà, gagné. J'ai gagné, allez. Ah ouais, à 2 ampères, ça va vite. Hop, une batterie de chargée. Donc je sais même pas si on va user toutes les batteries du coup, vu qu'on les, <laughs> les recharge au fur et à mesure. Tasse Killer sait faire un hein, bon café. T'as vu Et dans Tasse Killer, il y a Tasse. Eh, <laughs> pour le tour. Donc oui, on met la capsule en premier avant l'eau, c'est mieux, ça évite de le retourner. C'est marqué dans la notice, le retournez pas une fois que vous avez mis l'eau. Alors, ce petit café, ah, il est très bon. Il est très bon. Comme à la maison. Comme à la maison. Ah, t'as vu pourrais même le mettre directement au-dessus de la tasse. Hein. On peut faire ça. Hein. Allez, deuxième petit café. Bon, bah vous avez compris comment ça fonctionne. Bah, moi, j'en suis bien content de ma petite Cisno. Allez, on se retrouve euh, en vol pendant que je bois mon petit café. A tout de suite. <laughs> Allez, hein, la star. Oh, oh Superbe. Magnifique. Oh là, tu retombes sur nous là. <laughs> to get off their darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to Let's see service. Bon les loulous, on vient de tester avec euh, Yanoche, on a testé donc les trois petites caméras qui m'ont été envoyées par euh, FXT, les mêmes qui, euh, qui font le, Viper, le FXT Viper, le masque. Donc ils m'ont envoyé deux mini, une que j'ai montée sur le MX3 Sparrow, une que j'ai mise sur le V-Fly 150 et l'autre que j'ai mise sur mon TS 195, mon, vieux Bourzi. donc on a deux mini et une normale, on vient de tester les trois et, en fait on en parlait avec Yanoche. Donc Noche qui tourne lui avec une Foxir, Predator et, et, une Runcam Eagle. Eagle 2 Pro. Eagle 2 Pro. Eagle 2 <laughs> Pro. Eagle 2 Pro. D'accord. Donc voilà, bah, qui sont de, la taille de la. Ah non, elles sont un peu plus larges même. Parce que celle-ci est fournie avec euh, l'élargisseur, le montage, pour avoir la taille justement d'une grosse. Et donc ben voilà, résumé de la situation, pour toi, ton avis sur ces trois cams Ah bah moi, pour moi, elles sont il n'y a, pas grand chose à dire quoi, elles sont vraiment euh, lumineuses, on voit très bien. moi j'ai pas vu trop de différence avec celles que j'ai en fait. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est assez clair, c'est net. Euh, même voir, je m'avance peut-être un peu. Ouais. De meilleure qualité. Bah plus récente déjà, plus récente, puisque là c'est vrai que la Eagle Pro... Euh, franchement... C'est super net. Hein. Donc moi je mettrai quelques petits DVR, hein, bien sûr, en, incrustation. Là ah, tout de suite, là, bam. Hum, hum. Voilà. <laughs> T'as vu, ça te gêne pas le DVR pour parler, c'est bon. Euh, tu, tu, dis. Hein. <laughs> pour résumer, bah, bonne petite cam quoi. Ah ouais, y a rien à dire. Franchement. Pour le, enfin, honnêtement, euh, comparé aux deux autres qui sont réputés là, ça, elles font sérieusement concurrence quoi. Pour moi. Euh, c'est clair. Puis, elles viennent de sortir, donc plus récentes donc euh, peut-être technologie un petit peu plus avancée par rapport à par rapport à ce qui s'est fait. Je sais pas, elle est de quelle année la, Eagle Pro, elle est de quand Je sais pas quelle année, mais ça fait un moment. Pro 2, il y a la Eagle 2 et la Eagle 2 Pro qui est plus récente, je sais il y a quelques mois quoi. a la Foxir Predator, je ne sais plus exactement. C'est aussi euh, Donc ça, euh, ouais, 6 8 mois, ouais. Donc plus on avance, plus, bah, plus c'est propre. En tout cas, FXT bah, se moque pas de nous. C'est vrai que bah, pour avoir l'avis euh, également de, de, Yanoche sur le masque FXT ah. Viper, tu, confirmes tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est impressionnant je sors du VRD2 pour les Fat <laughs> ah ouais, non, rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Et euh, comparé au VRD2, vraiment beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup plus de profondeur en fait pour ceux qui ont des problèmes de vue. C'est parfait. Bah oui, surtout que tu peux conserver tes lunettes. Encore une fois, ça on l'a déjà dit, mais, euh, mais c'est. Léger problème de vue. Ouais. Vraiment léger. Mhm. Et euh, avec le VRD2, j'avais des problèmes parce qu'il a fallu que j'avance plus l'écran pour... Euh, ouais, il y a toujours un petit flou avec le VRD2, moi aussi c'est pareil. Hein. Mais ça, ouais, la clarté, la netteté de l'image. Enfin ça, on n'est pas là pour faire la promo du FXT parce que tout le monde, tous ceux qui l'ont eu, bah, qui l'ont commandé en sont super contents. À chaque fois, c'est propre de chez propre. Mais, euh, mais donc, pour en revenir aux petites caméras, bah écoutez, j'ai pas, je peux pas moi personnellement vous dire euh, celle-ci est mieux que celle-là ou que celle-là. Bien sûr, je vous mettrai en incrustation ou dans les liens dans la description de la vidéo euh, de toute façon, je vous mettrai les liens des caméras, mais vous allez voir, on est une en 800 et les deux autres en 1000 TVL, et franchement, il y a très très peu de différence entre les trois. Euh, c'est propre, c'est net, les détails sont là. Alors après, ça dépend quel, récepteur on a. C'est sûr, si on a un VRD2, on n'aura pas une image euh, super claire. Mais maintenant, Yanoche tourne avec les Fatshark HD3. Euh, moi, j'ai le, Attitude V4, vous le savez, et puis le, FXT Viper. Et là, on a un super rendu d'image. Euh, Fatshark Dominator V3. Dominator V3, <laughs> c'est ça. Et, donc, très très bon rendu d'image. Voilà pour, pour mon petit test, en fait, pour ces trois petites caméras, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen. On a les trois de monter. on a, testé les trois à la Et franchement, voilà, on a une mise. Aujourd'hui, on n'a pas super soleil, mais on a une bonne luminosité. et euh, voilà. C'est, euh, Franchement, j'ai pas vu trop la différence avec ce, euh, caméra. Bien, propre. Merci mon Yanoche. De rien, c'est bon, normal. On s'en refait un petit vol vite bah, fait. Allez, c'est parti. <laughs> bon, bah fin de la session. Yanoche termine son dernier petit vol et puis on va remballer donc euh, bah, petit retour sur le X Energy quand même euh, qui a bien tourné euh, il nous reste à peu près 60 71% et avec le ISDT D2 on a rechargé à peu près une douzaine de batteries faciles sur la journée des 850 mAh ou 1300 et il reste encore 71% donc on pourrait encore recharger facilement 10-15 euh, batteries, ça dépend de la puissance. Mais bon retour, ça marche super bien. Allez, on remballe tout ça et puis euh, et puis ben on vous dit à tout à l'heure pour, pour le hein Les drones marchent moins bien. Hein. Les drones, moi, il y a certains drones qui marchent un peu moins bien. Ça, ça fait marcher les drones moins bien ce truc. <laughs> on a eu un petit peu de, soucis comme ça, mais très léger. Hein. sinon, bah, la mm. plupart des drones fonctionnent, il n'y a pas de soucis. On n'a pas tout cassé, tout va bien. the drone Get the warning, get the blast, get the warning money, get the cash, the